Всем привет, друзья! Как вам вид нравится? Это все благодаря нашему бизнесу, который мы развиваем в компании GNS Global. Э, я сейчас обращаюсь к своим друзьям. У меня есть много друзей э, в социальных сетях и просто друзей, которые работают э, в других сетевых компаниях, таких как Oriflame, Faberlic, Gerbalife, Amway и другие – компании. У меня к вам один вопрос. Скажите, пожалуйста, можете ли вы э, строить так бизнес и получать пассивный доход, путешествия по разным городам и странам мира? Месяц, два, три, полгода, год, если вы оставите свой бизнес. Многие из вас, я знаю, работают кто 5 лет, кто 10, кто 15 лет – и имеете небольшие доходы, 500 тысяч долларов в месяц. А в нашей компании можно за, в первый месяц заработать тысячу долларов. А через год, два, три можно выйти на доходы 2, 3, 5, 10 тысяч долларов. Задайте себе вопрос. Работает ли ваш бизнес на автомате и получаете ли вы пассивно деньги на карту, или вам нужно делать э, каждый месяц продажи, товарооборот, закрывать каталоги. Вот. Услышьте меня, я хочу просто достучаться до вашего сердца, чтобы вы услышали, что ту работу, которую вы делаете э, вашей компании – Здесь бы могли зарабатывать гораздо больше. И при этом путешествовать, получать деньги на выплаты на карту, на карту банка и снимать деньги в любой точке мира. Да, друзья, обращаюсь именно к вам сейчас. Услышьте меня. Если вам надоело, э, вот этот надоел промежуток, три недели, месяц закрывания каталогов, и вы хотите чего-то другого, свободы, больше денег, тогда обращайтесь. Мы будем рады вам помочь. Так что желаю всем удачи, хорошего дня, вот таких видов. Посмотрите, полюбуйтесь еще раз. Там море сзади меня синее, видите, виднеется. Желаю вам удачи, всем пока.